Salut à tous, c'est Rong en direct euh, d'une zone euh, un peu loin euh, perdue en banlieue de Bordeaux. On est ici pour rencontrer David Monroe, le créateur d'un studio qui s'appelle Redneck Slasher Studio. Ça fait beaucoup de studios dans le nom, mais normalement, ça devrait être sympa ce qu'il fait. Il m'a dit, il m'a donné une adresse. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. À tout de suite. Bonjour David Monsieur Redneck Slasher Studio Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Euh... David Il m'a juste dit qu'il faisait des trucs sur les jeux vidéo, alors... Mon dieu, qu'est-ce que c'est Oh là là, il y a, y, a, y a la peau d'un masque de... C'est quoi ça un, masque en peau de Mario Et ça, c'est... C'est Hello Kitty mais c'est horrible, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Mais attends, mais il, est complètement détraqué ce mec. Ah, euh, bon alors il y, a le petit détail euh, slip. Mais enfin, c'est quand même un masque en peau hein, que t'as sur toi. Euh. Ok, d'accord. Hein. Le petit joker aussi. <laughs> Ça va C'est bon, il y a bon... David, je, je suis pas super à l'aise en fait. Mais là dedans. Mais attends, mais c'est n'importe quoi. <gasps> Oh j'ai toujours trouvé que les masques de Goron, c'était les trucs les plus creepy de la Terre. Bah qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Un cara... Oh là là, mais non, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, carapuce Les carapuces Oh mon dieu Il y a son cerveau Qu'est-ce que c'est que ça David Oh, il y a une autre salle. Oh là là. Euh, bonjour Bonjour Allô <gasps> euh, David C'est pas... C'est pas très drôle en fait ce que t'es en train de me faire parce que moi je commence vraiment à flipper pour de vrai en fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Sur quoi je suis en train de marcher là Ah c'est des eaux, Putain Ok, cet endroit de... de, de... Oh, Yoda. Oh là là. Pikachu. Et qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Pikachu Ok, je, je, je, je, David, je sais pas si tu m'entends, mais je m'en vais. Cet endroit me, me fout la, la frousse. Je sais pas ce que tu veux. Je me, je, je, je. Oh mon dieu. Oh, oh d'accord, allez, allez, c'est bon. Hein, bon. Qu'est-ce que c'était que ça J'ai entendu. <gasps> ici Fildrong. S'il vous plaît, tout va bien, promis. Euh, allez suivre euh, Redneck Slasher Studio sur, sur Facebook. Les, les, les liens, j'espère qu'ils seront dans la description. <laughs> J'ai dit ce que tu voulais Ok, allez, s'il vous plaît, suivez Redneck Slasher Studio sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais